течение пяти лет ко мне приходят какие-то гномики. Представьте себе, у нас в квартире бегают гномы по ночам и приносят всякие сладости. Какой кошмар! Ужас! Я их бояться стала! по ночам гномики. А вот это повесил папа свой носочек, но почему-то ему гномики ничего не приносят. Может, потому что он грязный? О, а хотя мама говорит, что папа уже взрослый, поэтому папе ничего не приносит. пошли гномиков смотреть. Вообще я люблю гномиков. Если хотите, вешайте тоже носочки. Я думаю, они вам что-нибудь принесут. Обязательно.